对大多数人来说，拥有一种天赋，并且因此种天赋而获得成功，是一件幸运且幸福的事情。但是，如果这份天赋和成功需要背负巨大且难以忍受的痛苦，你还会希望得到它吗？比如说，成为演技卓越的明星，但始终需要扮演命运多舛的角色，成为崩溃系的代言人，你也愿意吗？欢迎来到本期的人间大树下。 今天，让我们走进日本异能界一对师徒横跨十余年相爱相杀的传奇人生。如果天赋是一种诅咒，一九五四年，一位名叫全川信雄的年轻人从高中毕业，由于东京艺术大学美术系油画专业的落榜，迫于生活的压力，全川参加了一家剧团的实习生面试，没想到竟被意外录取。 误打误撞的从一个美院艺术生变成了一名演员，也许是之前完全没有受过专业的训练，也许是本身相貌平平，全川在他的演员生涯里既没有赚到钱，也完全不出名。一晃眼就是十一年，三十岁，他和太太依然过得相当拮据，当时就连家里的桌子都是街上捡来的装水果的板条箱。 然而，就在这样的环境下，生活的重压并没有打倒这个看起来毫不强壮的男人。既然演员这条路走不通了，那就去做导演吧。但是，作为一个因为做演员没有成功，而就改行做导演的人来说，自然没有办法服众。剧团也不会同意。全川于是带了一些志同道合的人，创立了一个属于他自己的剧团。 但是在经历了六年的探索之后，似乎与之前做演员的境遇一样，仍然是默默无闻。正在全川山穷水尽的关头，收到了商业戏剧制作人的邀约，希望他去帮忙指导《罗密欧与朱丽叶》。从业至今一直从事着更关注艺术性的独立戏剧的全川，一开始并没有答应，但是现在的困境一时也找不到解决的办法。 于是抱着不如出去走一圈，说不定会有新发现的想法，接下了这个案子。借由商业剧团的资金与宣发，全川的个人能力终于得以展现。他成功了。凭借着早年的美术经验，他创造出了一种新鲜热烈、兼顾艺术性与商业性的舞台风格。同时，他将沙湾戏剧与日本文化进行了很好的融合，赢得了东西方共同的赞誉。 被称为世界的全川。全川是一个异常直接的人，直接到危险。在他的世界里，似乎只有好和不好，而没有好和不好中间的灰色地带。他在书中毫不忌讳地袒露他的内心，嫉妒他的同事头发比他多，也直言自己半夜上洗手间，被镜子里自己的丑脸吓到。同样的。 在工作中，面对那些懈怠的演员，他也会直接开骂，甚至抄起烟灰缸就砸了过去。全川的戏剧观也是直接的，他要创造的是一个非日常的梦幻世界，观众在这里必须忘掉工作、生活上的琐事，并且在三分钟的开场时间里就要进入那种状态。要达成这样的目的，预先的准备一定是必不可少的。 全川认为，明星是凝聚着大众欲望的最大公约数。使用特定形象的明星，是可以帮助观众快速进入那个预设的戏剧世界中的。作为也许是最早提出明星人设概念的大师，与无中生有的硬凹人设不同，他会真正的挖掘演员潜在的气质。作为栽培了木村拓哉、二宫和也、小栗旬等一大批。 支撑起半个日本演艺界年轻艺术家的伯乐与导师，因为他善于发现，并且打造专门类型演员的能力，另一个人的命运也将就此改写。一九八二年，日本崎玉县自富市，藤原家的第三个孩子出生了，是个男孩。祖父给他起名藤原龙也。由于他父亲需要长期在外地工作，藤原自小。 就无拘无束地生活着。活泼好动，加上熊孩子的天性，让亲人和老师十分头疼。比如一家人和邻居郊游，大家围着河边吃流水素面，他就会站在河的上游撒尿。平时因为喜欢看职业摔跤，经常在学校跟同学切磋打架的技巧。好在上了中学之后，藤原在足球上找到了热情，甚至跟校队一路打到了县大赛的四强。 不过也因此受到了严重的腰伤。至于学业，藤原君就没有这么认真了。不过因为很替朋友着想，在孩子里很有话语权，在学校里是头号的不良分子，甚至被称为自负的恶魔。一九九七年，十四岁的藤原在东京池袋的街头闲逛，本来只是想看别人打架，结果意外的被星探发现。 将舞台剧《深读完》主角海选的传单递给了他。当时的藤原完全不知道全川信雄，只是看到传单上写着“如果被选上可以上杂志”，想着可以有跟朋友吹嘘的资本，就以“虽然没有看过舞台剧，不过我会很努力的”超级简单的自我介绍，填写了报名表。藤原龙也是极为幸运的。 原本在海选资料的审查初期，因为提供的照片和规定不符，藤原其实先后三次被工作人员刷掉。当时发传单给他的玉奈绪子女士顶着巨大的压力，一直偷偷地将他的资料换入合格者当中，直到进入了五千五百三十七人的最终选拔。从来没有任何表演经验的藤原龙也。 因为透露出强烈的率真，给当时已经是舞台剧世界级的名导，同样是率真的不能再率真的全川幸雄留下了深刻的印象，并且最终被选中。而玉奈绪子女士后来也成为了藤原龙也的第一代经纪人。这里插播一个花絮：当时藤原可能真的实在是太调皮了，老师听说他被选上去演舞台剧，都拍着手去欢送。 小鸟打破蛋壳，会把第一个看到的东西当成自己的妈妈。全川幸雄就是藤原龙也的戏剧原点。当时一张白纸的藤原，一点一点被全川塑造。对于藤原来说，全川就是他的标准。那时我觉得全川先生说什么都是对的，并不习惯自己冷静地想剧本。全川先生满意了，我才觉得自己是做好了。 得到业界顶级大佬的亲自教导，尤其是全川信雄这样严厉的导演，对于一个十四岁的男孩来说，这是巨大的幸运，也是巨大的不幸。这位导演在业界是出了名的严厉，为了让演员达到他的要求，经常会出现过激的训练方式，言辞羞辱，或者是问候家人什么的都是很小的小 case，随手砸出烟灰缸也是家常便饭。 演员若是哭不出来，他甚至会恐吓，把图钉插在你的脚底板上，总哭得出来了吧？人生第一次踏上舞台，就面对如此高压的环境。由于舞台剧的演出根本是不可能给演员 NG 的机会的，演员的一字一句、每个动作都需要不断的接受全川的否定，完全不留情面的批评。这是全川极其严苛的导演风格与创作习惯。 藤原龙也每次在全川的责骂下，也只有默默的流泪，或者回到休息室骂着混蛋，踢着桌子，摔东西泄愤。藤原几度打算放弃，但是想到这样回去面对老师和同伴实在太没有面子，凭借着无论如何都不能丢脸的意志力，终于坚持了下来。而全川也倾囊相授，从呼吸到发音，从步伐到肢体语言，用自己对于戏剧理解的要求。 以极高的标准塑造着眼前的这位稚嫩的少年。《深读丸》是由日本的著名实验系导演四三修斯创造的舞台剧。纤细敏感的主角深读丸少年丧母，终日沉浸在怀念母亲的悲痛中。父亲为了家庭，从妓院买回来妓女福子作为孩子的继母。福子带着领养的孩子千代一起进入了这个家庭。 福子努力地维系着这个家，然而深度丸过于执迷于对生母的怀念，对继母福子始终心怀敌意，母子隔阂逐渐加深，最终忍无可忍的福子通过诅咒弄瞎了深度丸的双眼，而逃出家门的深度丸为了报复继母，杀害了没有血缘关系的弟弟千代，父亲因为无法承受巨大的打击而去世，家破人亡后。 深读完，后悔不已，最终与继母冰释前嫌，以恋人的身份生活了下去。如此惊世骇俗的剧情，单是要讲明白就非常困难了，更何况由一个十五岁的少年去登台演绎。然而，就在赶赴公演的前夕，藤原踢球时落下的腰伤发作，疼痛难以登台。作为恩师的全川不得已做出了替换演员的预案。 然而此刻，藤原表现出了与同年龄孩子完全不同的性格特质。全川后来回忆当时的情景，真是糟糕！啊！明明完全不能动弹，却哭着固执己见。与其说是单纯的哭，不如更像是在求救。那种哭法让我觉得，关系到他的一生。最后实在没办法了，我只好跟他说：“那么一切都拜托你了。” 那一天晚上的表演使全川终身难忘。十五岁的少年在英国伦敦莎士比亚的环球剧场，在舞台剧的最高殿堂，用他充沛的情感与爆发力，演绎着各种复杂又纠结的情绪，一举惊艳了英国的观众与剧评。那一夜，我们不知道藤原龙也是如何克服腰伤的疼痛，我们只知道他用忘我的投入，一出道。 并为自己赢得了背负日本戏剧界未来三十年希望的天才演员的头衔。此刻，在全川的眼里，对藤原满是溢美之词。长得非常漂亮，有点日本风格的坦率少年，表演上潜力无限，完全不像新人。态度专心致志，认真而且禁欲。然而，在十五岁的藤原眼里， 生活完全是另外的样子，辛苦得来的成功并没有让藤原想要继续表演下去。当时的他只想要回家。十五岁，只身来到陌生东京，每天都是排练场。车站前的牛肉盖饭，睡觉。排练场，车站前牛肉盖饭，睡觉。当然还有背台词。演出成功后，吸引了许多的拥趸，赢得了很多荣誉。藤原龙也欣然接受。 但是结束了，也该回去了，没有留恋。还年少的他，很不确定是不是还要这样痛苦的表演下去。能在五千多名面试者中脱颖而出的藤原，身上有着一种投身工作就可以纤毫不染的纯粹与专注。更可贵的是，他自己却毫不自知。在这一点上，我想这对师徒是有着深刻的共鸣的。 最终，我们不得而知，全川究竟用了什么魔法，把藤原留了下来，让他一直在地狱般的舞台训练里轮回不止。年轻的藤原几乎每一天都在生活的重压之下，担心演不好，担心记不住台词而失眠。平日的排练中，导演对他说的最多的就是“笨蛋，去死，你给我回家吧”。藤原有些无奈地表示，每天都要听好几个小时。 被骂哭是家常便饭，经年累月的舞台剧演出让藤原遍体鳞伤。即便如此，全川对他的指导风格也从未做过一丝一毫的改变。在排演三岛由纪夫所著的剧作《近代能乐集若法师》中，藤原龙也饰演幼年在东京大空袭中致盲与双亲失散的俊德。 按照全川的要求，角色必须表现出身处火海强烈的刺激，而产生出了性兴奋。年轻的藤原始终不得要领，全川索性直接点了火把冲到舞台上，让藤原感受真实火烛的感觉。劲岛差点把睫毛都烧了。在经历恩师长达六年的魔鬼式锤炼后，二零零三年。 藤原在全川的指导下出演了他自己的第一部莎士比亚作品。这一年，二十一岁的藤原选择的是《哈姆雷特》，一部被戏剧人认为是莎翁最高杰作的作品。事实证明，藤原龙也也确实是独一无二的天才舞台剧演员。他凭借着这部剧获得了包括艺术奖、十三休斯奖、第十一届读卖话剧大奖、山树春子优秀男演员奖。 成为迄今为止最年轻的日本戏剧最高奖项获得者，师傅和弟子同登荣誉的巅峰，在外人看来，这绝对是一段珠联璧合的佳话。然而，藤原却在接受采访中数次公开，用旁人听起来十分恐怖的字眼，毫不忌讳地表达着对全川的不满。一时间。 引起了异能界巨大的震动。藤原因为压力过大，一度罹患圆形脱发症；长时间的吼叫也让他的嗓子必须使用含有激素的药物进行治疗。很长一段时间，每天都必须服用安眠药才能入眠。等等等等，这样的新闻接连爆出，一下子就把这对师徒关系的真相暴露在了。 大众的视野面前，在当时，藤原对全川的讨厌可以说到达了极致。趁着全川晚上睡觉的时候袭击他就好了。排练以外，我都不想看到他。你开始塑造我的时候，就在慢慢的摧毁我。我对他的感情只有恨。 对于全川来说，相比师徒之间的情谊，他更看重的是戏曲本身的价值。他从未公开回应过藤原对他的怨恨，只不过在有一档与演员的对话访谈当中，他提到过：如果一个人太幸福的话，就没有能够想要填补空白的冒险精神了。所以他希望一个好的演员，一直都是不幸的。 人生有时候就是一连串的选择题，我们都必须做出选择。如果你选择拒绝平庸，就必须面对孤独与痛苦。这也许就是全川爱护藤原的方式吧。虽然这是他极度个人化的情感表达方式，然而此刻年轻的藤原早已被这样的期许压得喘不过气来，于是向经纪公司提出了出演影视剧的要求，并且。 至此，彻底离开了培养他的恩师泉川。或许同样是出于对这位天才少年的喜爱，另外一位日本的国民级导演深作星二向他投来了橄榄枝，邀请藤原在其执导的大逃杀中担当男主角。虽然仍然要面对常常一个场景要拍很多遍都很难通过的情况，一遍遍根据导演的要求做出调整。 但是相对于无法 NG，台词和走位都必须提前背下来的舞台剧，加上远离了全川、藤原龙也，也终于得到了难得的喘息。深作星二以拍摄黑帮暴力片见长，是昆汀、吴宇森等同行所敬佩的导演。《大逃杀》讲述了日本政府由于青少年犯罪问题增加，通过了《比亚法案》，从学校中挑选一个班级。 将全班学生送到小岛上进行互相残杀的生存游戏。电影上映后立即成为了年度的话题作品，并在当年创下了三十亿日元的票房佳绩。日后更是成为了许多游戏与影视作品概念发想的源头。藤原在电影里饰演了一个不愿伤害别人却不得不面对暴力和死亡的迁徙少年。他在面对暴力和死亡时的情绪掌控相当到位，展现出了。 超越年龄的成熟演技，一举拿下了被称为日本奥斯卡奖的蓝丝带最佳新人奖，为他的跨界发展打下了坚实的基础。跨足影视圈之后，藤原龙也接拍了相当多的漫画改编作品。由于次元壁的真实存在，大部分的漫改作品其实很难获得粉丝内心的认同。不过，可能藤原由于年轻时就受到了高强度的舞台剧的训练。 非常善于用极具爆发力的肢体和表情去放大真实的人性。藤原超现实的演出，倒似乎正好打通了二次元与三次元之间的落差。无论是《死亡笔记》里化身智商超高的法律系大学生月神月，与天才侦探 L 展开的精彩斗智；《赌博默示录》里站上命运的天平，以命相搏的开司。 浪客剑心里从炼狱之火里爬出来的智志雄真实，经由藤原龙也的灵魂演出，都获得了相当的好评，既赢得了粉丝的支持，也获得了票房的佳绩。此刻，藤原龙也虽然远离了恩师全川，十五岁时被全川亲手刻写进藤原身体里的深度纹，始终都没有离开。 全川创造非日常梦幻戏剧的理念，需要舞台上的表演者具有极高的专注度，用自己强大的表现力去抓牢观众的注意力。那种无法框限的爆发力，本来就是藤原龙也的独特魅力。但是这一贯的表现风格，一旦被放进屏幕，加上特写镜头的渲染，时间一长就容易给人用力过度，甚至有点浮夸的感觉。 藤原龙也自己也很清楚问题的症结所在。有次他在综艺节目中说：“我跟导演说，每次都演这种角色，又会有观众来抱怨，说演来演去都是一种方式。”导演听完后捧腹大笑，说：“就是这样我还是希望由你来演。”在日本，甚至还出现了模仿藤原龙也的专门搞笑节目，他的个人风格被编排成各种段子。 虽然戏路被大范围的限制，每次都是出演近乎疯狂的角色，不过观众对于藤原的敬业还是保有相当高的评价的。在二零一七年的一次日本演员的演技评选当中，藤原龙也的名字出现在榜单的第三位。如果说有江户川柯南出现的地方就会有案件出现，那么藤原龙也出现的地方，似乎就有奇怪的角色出现，以至于明明有的剧集。 藤原饰演的角色本应该在后半段才被解开凶手的身份，结果第一集刚演完就被怀疑成了嫌疑人。上天给了藤原龙也无与伦比的表演天赋，同时也给他开了一个命运的玩笑。清秀俊美、少年感十足的小圆脸，没由来的就开始神色狰狞起来，两者之间巨大的反差，为作品带来强烈的戏剧张力，也让喜爱他的观众心疼这位演员一次又一次的崩溃演出。 甚至网上出现了组团批评藤原经纪公司的有趣现象，老饰演这种角色，真的好可怜，太不容易了，竟然到现在还能保持精神正常。好希望可以看到藤原君幸福的样子。声讨经纪公司选角和关心藤原的留言，一时间引起了广泛的讨论，真是非常罕见和有趣的现象。然而，现实里作为演员。 藤原也只能在条件允许的范围，尽量选择一些不一样的角色，以此来不断打磨自己的演技。明明有着偶像派的颜值，藤原还是更愿意以表演本身，以饰演的角色，来得到观众的认可。即便一次又一次的演出变态或者崩溃的角色，在世界的另一端，全川幸雄也在他的戏剧世界里。 步履不停的探索着、创造着，即便岁月摧残、病痛缠身、几经冒耋的他，对于创作的热情也从来没有被消磨过。自从1969年开始执导的全川，半个世纪的导演生涯里，执导了近百部的作品。看过了沧海桑田，这位过激的老头创建了奇遇京剧场。 这里只接受五十五岁以上非专业的演员。他希望可以通过他最擅长的戏剧，用一种让观众、让演员、让自己都享受戏剧本身的方式，来和这个世界和解。而藤原虽然在电视电影圈闯出了名号，但也让他倍感疲惫和迷茫。 也许他从来没有想过，此前他极力想要逃避的关于全川带给他的一切，成为了往后十年里他一再声嘶力竭重复的他表演事业的最鲜明的符号。他感觉他的事业走进了一个瓶颈，直到有一次，当他走进舞台剧的剧场，在观看了苍白少年与少女版的《哈姆雷特》之后。 受到震动的藤原龙也突然意识到，他已经离开曾经滋养他、给他灵感与激情的舞台太久了。一个念头在他心中不断的升腾，于是他主动联络了全川：“请再让我表演一次吧，并且带我去伦敦，不断的训练我，再给我一次挑战的机会。”此刻，身染重疾的全川。 竟然答应了下来。这是全川信雄第八次改编《哈姆雷特》，八度改编，恐怕世上也绝无仅有。了。排练期间，全川信雄都需要出入医院与剧场之间，坐着轮椅，鼻子上插着呼吸管。即便如此，那次排练也是有史以来最严酷的排练。 十二年之后的再次相遇，依旧是那个全川，依旧是那个藤原。不过这一次，师徒俩只是默契的一个字一个字，一个动作一个动作的琢磨着演技的极致。戏剧与其说是一种单一的表演，其实更像是一种集体的涌现，并非刻意编排，也非苦修能够达到。 需要各种各样的人相遇、交互，呈现赤诚的自己，在各种各样的可能性的探索中，如海绵般的吸收，又可以一洗而去。这种邂逅、偶然的再构，这种集体创作的不稳定性，才是戏剧的魅力所在。这一次，藤原没有像过去那样忤逆，他跟着这位带他入门、传授技艺、给他成功与痛苦的恩师。 一遍又一遍的尝试着，再尝试着，缓慢而坚定的去寻找那个彼此心中最优的表现。跟他合作难处是你不能准备的太多，这样他会觉得你有太多东西是他不要的。但你也不能完全不做功课。以打棒球做比喻的话，你不能丢给他一个直球，你丢一个变化球，又不确定这个方向对或者不对，所以每天只能不断的去尝试和探索。 去了解他到底要的是什么。他马上要八十岁高龄了，很了不起的是，到今天仍然在追求变化和刺激。在《哈姆雷特》排练的最后一天，全川把他对于演技的理解以及对于藤原的爱，以这样的方式说了出来。 外だけ追ってると長身のないのできないその2つのおねずたを行こうとしてるからどっちにも転ばない、はい、両方確かにやってほしいと思う崖から落っこちるときは一緒に落っこちるから頑張る在莎士比亚舞台剧的发源地英国伦敦，巴比肯艺术中心，这对师徒再次携手赢得了英国剧评家的最高赞誉。 表演结束后，藤原开心地对着镜头喊话：“全川先生，下一次再一起合作吧。”然而，就在公演获得大成功的隔年，全川幸雄就因为肺病引起的器官衰竭过世了。就在生命的尽头，全川幸雄的枕边依旧放着剧本，他长眠在了他的戏剧之梦里。 后来，藤原龙也在一次访谈中提到，恩师去世后，他决定开启自己第二阶段的演艺人生。虽然有点孤单，但也获得了某种意义上的解脱。这个以舞台为家的男子，背负着恩师的咒缚。如果想要避免平庸，未来就难免孤独与痛苦。每一次的新的角色，都是一次。 与他人的全新邂逅。未来，他依旧会用他标志性的演出方式，破坏着，创造着，用破坏自己的存在，去创造新角色的诞生。在师傅带领他走上的那条窄窄的悬崖上，不断的接近，更去完美的可能。一个人如果太幸福的话，就没有想要填补空白的冒险精神了。 所以，我希望一个好的演员，一直都是不幸的。好了，今天的故事讲到这里，我们下次再见。